අක්කේ මේ ලී බෝඩ් එකක් දාලා දෙනවා ටැටු එකක් ගන්න බෑ. හානේ. ටැටු එක ගහමුකෝ බබා. ළඟට එන්නකෝ බබා. දැනෙයිද නැවති? මම බයක් නෙමෙයි අපි ටැටු එක ගාලා ඉවර කරමුද? කොතන ටැටු එක ගන්න ඕන? අතේ තමයි. අතේ? නෑ මෙන්න අයියේ අක්කේ මේ නෑ මේ ටැටු එකක් දාලා ඉවර කරමු එහෙම එකක් නෙමෙයි ටැටු එකක් දාගන්න ඕනේ කොහොත් එන්න බලන්න ඇයි නේද අත ගාව ටැටු එක ගන්න හරි හරි බබා අපි එහෙනම් අච්චේ ගාමු ටැටු එක චුට්ටක් අයින් මම චින්නේ ගන්න ඕක ටැටු එක confidence i want swag ගහක් වෙන මගේ බුත්තෝම හෙලෝ හෙලෝ මේ කොහෙදින්නේ අනේ අයියේ මේ ටක් ගාලා එන්න මම මේ ටැටූ එකක් ගන්න කියලා මේ හන්දිය ටැටූ කඩේකට ආව පට්ට කේස්සයක් උනේ කියන්නකො මාරාලයක් සෙට් වෙනවා ටක් ගාලා එන්නකො I'm a mess, just trying to get by. But, but I still got fight. But, අතන මෙතන ගිහින් මාසෙන් දෙකෙන් පාට අඩුවන රැටුව එකක් ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් සාධාරණ මිල ගණන් යටතේ හොඳම අමුද්‍රව්‍ය යොදාගෙන මේ හැමදාටම එක වගේ තියෙන ටැටු එකක් ගන්නවද? එහෙනම් ඔබගේ ටැටු හීනේ වර්ණවත් කරගන්න එන්න අදම වතුපිටි වල MP ටැටු වෙත. කතා කරන්න 077යි 29යි 15යි 882. Thank you. These jeans are thrift. My my radish. I like cheap, as we all know, it does the trick. Truth is, I'm broke, no lie. Truth is lost but fine Truth is, I'm a mess Just trying to get by But, but, I still got fight